Dobra, lecimy z kolejnym odcinkiem. Kolejna próba wygrania gierki. Może tym razem się uda, widzę. Zajebiście mam skołpa. Lord Demos. O ty kurwa. Teraz to rozpierdolę każdego. Czy skopik. Ze czwóreczki. Chyba nic więcej tu nie ma, nie? Trzysetkę mam. O, tutaj mamy jeszcze te gunwa. Apteczka. No bo do shotguna mi się najmniej przydadzą. O, To jest to, to nie chcę. W sumie miałem to, więc gdzie? Dobra. I teraz gdzie ja jestem? Ła, jestem bezpieczny w chuj. Tu przydałoby się jeszcze iść coś zlutować. Znaczy, gdzieś niżej będzie strefa, gdzieś tutaj. Prawdopodobnie. Więc pójdziemy sobie tam. To te kolce wypierdolę. Bo jak znajdę gdzieś shielda, to zamiast shielda będę stawiać kolce i wzda. W ogóle nie mam żadnego shielda, nie? To będzie dramat, jak nic nie znajdę. Gra bez shielda to gra przegrana i wzda. No, ta broń w ogóle pojedynczo strzela, dobra. Bariera ruszyła. Dobra, pójdziemy sobie chyba do tego miasteczka. Prawdopodobnie może tam kogoś zabijemy. Może tam się uda kogoś zabić. Póki co nikogo nie widzę. Co jest nawet dziwne. Ale okej. Okay. no kurwa nie ma nikogo. Halo? Tam, strzelają, dobra. Zapierdalamy. Zapierda zapierdalamy po killa. Albo po wyjebkę XD. Gdzie wy kurwy jesteście? No blisko mnie. Kurwa, gdzieś blisko mnie jesteś. To nie wiem kurwa gdzie. Gdzie ty kurwo jesteś? Idzie. Dobra, rozjebany. Ło! Aż jakiś ziemek do mnie na kurwę. Skąd? Skąd do mnie kurwa strzelał? Tam gdzieś był. W tym domku. Jest. Kurwa, shielda sobie dał. Dobra, biegnie, biegnie, biegnie. Lutuję chyba tamtego typa. Dostał heada. Dostał headzika ziomek. Na 100 jebanych procent. Za tym krzakiem jest. O ty kurwa. Proszę, sfera. Elo frajerze. Co, umarł i nie ten? Nie było napisane, że go zabiłem wytypy. Dziwna, dziwna. Ale spoko. Mamy już dwa kilki. Tu za amunicja, dobra, nie wadział. Kurwa, przydałaby mi się amunicja. Do tego właśnie, o, zajebioza. O to właśnie chodziło. Tam już pewnie zlutowane. Gdzie ja muszę iść? W sumie nigdzie. Do dropa mógłbym iść. To no kurwa, ammo więcej. Give mi więcej ammo. Przydałoby się jeszcze ktoś zajebać. Ale mam zajebistą broń, nie? Jak to stracę, będzie lipa w pój. Tam się strzelają. Idziemy zabić ich? Przynajmniej spróbować. Możliwe, że będą mieli ammo. A ja kurwa potrzebuję ammo. Ten jest typ? Nie. Kurwa celownika nie mam. Na chuj to. Kraszowanie to nie jest najlepsza taktyka. Ale jebać. Nie ma tu chyba nikogo. To mi się przynajmniej wydaje. Tam jest typ. Szybko celownik muszę sobie zmienić. Gdzie on kurwa jest? No kurwa, gdzie jest ten typ? Że był tutaj. Chyba, że do dropa poleciał? Raczej wątpię. No zapierdalamy dalej. Ty no kurwa zniknął typ, nie? Wziął i kurwa zniknął. Albo się gdzieś kampi. Ale spierdalał lamus. Ah! Kurwa. Mogę z, z, e, do niego z daleka strzelać, no zjebałem. To wpój. 22 miejsce. Jak to wyglądało? Dwa kile, 25% tego i 3 ciki. No i to było na tyle.